Merhaba Netscape takipçileri merhaba. Dual Kintil severler herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne kalmak ne kalma. Uhu eğitimlerimiz bitti. 3 tane karakter geldi. Carol, George, George. George, George, George, George, George. Tamam. Iııı. Karakterlerim gitti. Bir sürü, bir sürü karakterim gitti. Oh my şimanay. Bu niye şey gösteriyor? Hmm. Hem olur. Tamam. Ee, bu arada karakterlerimizi geliştirmemiz gerekecek. O zaman durma. Durma yar yar yar yar yar yaramaz. Yarın hmm. ne yapıyorsun? O kadar altınım yok. Geç. Ee, gelen kutusunda neler var? Evet. Bayağı mesai var. Ödüllerimiz varmış. Wow. Yes. Hmm. Neyse onu geçelim. Menümüzden karakterlerimizin listesine gelirim. Az önce bir karakter verdin. Lee. Nerede o? Lee, Lee, Lee. Cruz. Lee'yi arıyorum. Gören söylesin. Nerede? Yok. Beni mi kandırdılar? Mac var, Mission var, Bab var. Bab? Ne aldım ya? Bırak. Eğit. Ah kapasitem yokmuş. Sat. A satabiliyor muyuz? silahlar. Aa silah da alabiliyoruz. Satın al. Yahu ben bu bayağı ezipmişim ya. Ama benim şey hiçbir şeyim yok ki. Ha bunlar normal insanlar zaten alışverişe geçilmiş şeyler. Geç. Demiyorum. Aha burada. Değil şey değil mi? Gerçek değil. Bu normal The Walking Dead'in e, oyununda oynayan neyi? Yükselt. Yok. Canım almayayım. Seviye yükselteyim. Seviye yükselteceğim. Buna da Eder. Eder Short at. Bir numara. Baba seviye yükseltemiyor muyuz? Yok. Yok. Ha. Bunu koydu. Az önce de seçmiştim. Niye seçmedi? Ne bileyim ya. Cheryl vardı az önce. Oha ya. Çöş. Ne çöş. Evet Cheryl'ı da ver. Cheryl'dan iki tane ver baba. Tamam. Ver coşkuyu. Al iyi. Canım benim. Canım. Canım. Evet. Nicandır arkadaşlar. Şimdi e, gelelim kuru fasulyenin D'sine. D'yi aldık ama ne yapacağız? D'yi tabii ki kullanacağız. Takımları düzenle. Ver baba D'ye. Buradan George'u çıkar. Ver. Of. Yavrum benim. Ver D'ye. Ver D'ye. Dağına bakayım. 9 mm tabanca. Yeter. İyi. Mişonumuz demir çubuk. Oho shit. Tabii ki kritik daha iyi benim için. Oo hapishane bıçağı. Yapıştır. Ama %10 saldırı diyor. Öteki daha iyi. %10 saldırı, %15 kritik ve %5 savunma. Devrede %20 saldırı. Bu daha iyi. Bence. Tamam. Yes. Alright. Okay. Ee, bir saniye buradan. Bu baskın savunması. Pardon. Baskın savunması. takım da alacak Saldırı savunması hangisi? Baba diğerlerine nasıl geçiyoruz baba? Oha el bombası falan var lan. Ne ayak lan? Oyuna yeni şeyler gelmiş. Neyse. Ee, sırala. Geç. Baba geç. A dedik seviyeye. Takıma göre sıralamıyor mu? Yok. Neyse. Burada bir de şeyi ayarlıyorduk ya. Bu savunma olacak. Saldırı olacak diye sikiyorduk. Dur bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı be Begül'üm. Görevler. Eve dönüş. Hadi eve dönelim. Ah be köprüye bak. Kaynak kaynağı. Woodbury'e çıkan tek yol bu mu? Evet. Fazladan bir silah işimize kesinlikle yarardı. Bizi konusunu açma gene. Hak etmiş, Onsuz da başarırız. Etrafından dolaşalım. Mühimmatımız çok az ve en az 3 düzine ayrak görüyorum. Üstelik kilometreler boyunca başka bir köprü de yok galiba. Kararın ne Neskeyim? Bana mı soruyorsun? um, köprüye git. Bu arada bir saniye arkadaşlar ya. Benim şeyde biraz sıkıntı var herhalde. Pardon. Tam ekran yapmıyor herhalde. Aa, ama bu yaptığın ağır ve ayıp. Tam ekran ama tam ekran değil aslında. Böyle bir saçmalık olamaz. Kaydetmeyi durdursam nasıl bir e, şey bilmiyorum ama. Niye böyle oldu bu? şimdi oldu. Ha, orada öyleydi, burada böyle tabi haliyle sıkıntı oldu, evet. Bir, saniye, bir saniyenizi alacağım arkadaşlar, hemen düzeltiyorum konuyu. Kısmen düzeltmiş sayılacağım. kısmen böyle daha iyi oldu sanırım. Değil mi? Böyle daha iyi. Logoyu da biraz şöyle alayım. Tamam. O, Okey tamam. Köprüye git diyor. Başka bir yol bulsa o köprünün görüntüsünü hiç beğenmedim diyor köprü biraz benim için sıkıntı olacak. Ee, bir arkadaş da bahsetmişti abi köprü bayağı zor. Ben bayağı geliştirmeme rağmen o köprüyü geçemedim demişti. O yüzden ben köprüye gitmiyorum. As. Bunlar yakıt deposundakiler. Bizi takip etmişler. Geber şunları. Tabii ki. Hmm. Gelin ulan. Gelin ahlaksızlar. Üç adım korkaklar. Sen, sen bir dakika. Senin tüfeğin, tüfeğin var. Lee indir onu. Ee, bayağı güçlüymüş. Glenn, Michon, Geralt. Yapıştır. Şimdi Lee, e, Mac ve Porker. Tamam. Biraz hasar aldık. Ee, bayağı bir hasar aldım. Lee geber şu karayı. Olmadı. Porker. Geralt. Tamam. Glenn, Michon, Mac. Geberin. Geberin ulan bit soyları. <clears throat> evet. Daha güçleri geliyor. Ee, Porker'ın canı baya düştü. Porker'a biraz takviye yapmam lazım. Porker ye şunu. Bir daha. Tamam yeter. Şimdi. Ee, Lee. Tamam. Mission. Ve Clan. Baya iyiymiş. Mac, Porker, Olmadı. Of. Nişan. Evet. Gren. Lee. Mac. Evet. Ee, şeyin canı bayağı azaldı Porker'ın. Porker'a can vermezsem ölecek. Bu ne? bomba olmuyor. El bombası. Bu çok iyiydi. El bombası iyiymiş. Ha. Yavrum bena. Ama bir dakika. El bombası bir yere kadar yedi. Ver. Tamam. İyi. Ren. Nişan. Tamam. Mac. Geralt. Tamam. Ya çok iyi vuruyorsunuz ya. İyi. Ren. Nişan. Geralt. Evreka. Evet canım bittiğine göre. Yalnız son aşama ha. Nişan. Bir şeyler yap. Hadi. Mac. Lee. Glenn. Geralt. Nişan. Ne yapacaksın lan şimdi tek başına ha? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne ne yapacaksın? Sen bizim Türk'ün güçlerini bilmiyor musun? Türk'üz ulan biz. Gerçi Porker öldü ama olsun. Diriltiriz sorun yok. Karakter niye bulamadık bu arada? Oo, enchantment da geldi. Tamam köprüyü geçin hızlıca. İleride bizi bekliyorlar. Bak burada kim varmış. Ne istiyorsun pisik? Sen bizim evimizi aldın. Onu yerle bir ettin. Bunun cezasını çekeceksin. Evet. Ee, iki yardım kiti varmış. Güzel. Kaldır lan. Lee. Corker. Mac. Abi indir şunları ya. Gel. Mission. Kritik geldi. Ağzıma vurdular, ağzım böyle ağrıyor. Böğrüme vurdular, böğrüm ağrıyor. Geber pislik herif. Şerefsiz. Evet. Oha bu ne lan? Halay mı ediyorsun? Geralt. Mission. Ya Bakın. Mac. Gren gitti ya. Keşke sağlık verseydim. Bir dakika. Neyse bu elin sonunda canlandırmayacağım. Poker. Mission. Tek başına bir şey yapamayacağına göre. Silindir şunu. Tamam bu el bittiğine göre. Burada kite ihtiyacım yok şu ara. Mission. Ne? Worker. O kadar. Net. Mac. Uf, Sağlam. Mission yapıştır. D. Worker. Lan indirin şunu be. Ben göstereceğim şimdi onu sana. Yapıştıracağım ben sana. Al. Yedin mi? Dalgayı. Aldın mı dalgayı? Alırsın. Rahat. Canlar fena değil. Korkarın canı biraz düşük. Biraz bekleyelim. 3 ee, üç darbede inebilir ama. Değil. نشان worker Evet şu an yeah. Bir tane daha. Al bunu, al bunu, yaz bunu. Kime vuruyorsun lan sen? 3 vakte kadar kahve falan da bakacağım. Bakacağız. Rahat. Adam ol. Oh. Boss'a gel baba. Baba boss'a gel. Baba boss'a gel. Ver boss'u. Grenimiz geldi. Tamam. Baba bosu sona bırakıyoruz. Lee. Nişon. Korkun. Klan. Yani çöş artık. Kritik. Orada birileri gidecek. O rahat. Sen de yapıştır. Mişon. Ah be indiremedim. İndir lan lan. Tamam. Geldi boss'a. Misyona bırakalım lan boss'u. Korkun. Değil. Sen. Mission indir. Geber pislik. Margaret'mış. Margaret mi lan bu? Yeter ulan. Daha çöpte aşama 2 tamamlandı. Ver coşkuyu. Yapıştır. Her şey yolunda mı? Ne yapıyorlar? Ne bileyim lan ne yapıyorlar ben. As çöplüğü önümüze çekiyorlar. Köprüde sıkışıp kalacağız. Bir saniye hemen ben bir ev yapıyorum. Kasaba yapıyorum. Çünkü e, hiçbir şeyim kalmadı. Üretim. Üretim hatası. Kaç tane? Ver baba işte. Ver işte 10 tane ver ya müşterka dakika sürecekmiş. Üretim başka bir şey üretemiyor muyum ya? Bu ne? Bu ne istiyor? Tamam. Bu ne istiyor? 47.000 odun. Benim de kapasite 46.000. Benim depoyu yükseltmem lazım. Onun için belediye sarayının 5 olması lazım. Bir tane daha şey yapsam malzeme yok. Depo yapamıyorum. Met deposu. Yemek deposunun kapasitesi 27 bin. Aslında yemek deposunu yükseltebilirim. 5200. Yemek deposunu yükseltiyorum. Evet, eğitim alanında biraz insan verelim. Oh! Yer yok. listeye bakalım kim geldi. Krista, Neil, Dabel, Corto, Geralt, Mage, Chris, Brody, Grace, Clifton, Ethel, Ne? Silah becerisi yok diyor, silah kullanıyor. O nasıl oluyor? Değişik. Porker kaçıncı seviye? Dördüncü seviye. Porker'a biraz güç versek. Takımları düzenle diyor. Yok. Seviyesini yükseltemiyor muyum? Porker senin seviyeni yükseltemiyor muyum ya? Sana biraz şöyle herhangi bir şeyler verelim. Bana bir Mac vereyim. Garrett vereyim. Quarter vereyim. George'dan verin bayağı. George da iyiymiş. Tamam. Ver coşkuyu. Oh. Havalar gibi oldu. Tamam. Onun yanında kaç oldun lan Porker? 10. seviye. Yapıştır babama gel. Glenn'e verelim biraz. Ya gelen de ara burucu olduğu için ben şunu yükseltmeyi tercih ediyorum. Bunu Bundan vereceğim. Bundan bir tane daha ver. Ben Cheryl ver. Tamam. Ver coşkuyu. Mişona. Ver Mişona coşkuyu. Oh babalar gibi ya. Oh. 9. seviye mis gibi oldu. şonda. ondan. 10. seviye. Sırala. Seviyeye göre sırala. Biraz ezik kaldı ama yapacak bir şey yok. Tamam. Oh. Mac geldi. Mac'i de birine yamayalım. Kime yamayalım? Sana mı yapalım? Hadi sana yapalım be. Ha yeme, lan yeme şeyim bitti iyi mi? <laughs> Neyse. Ee, bu arada 21 dakika olmuş. Evet. Şeyler ne alemde? Oh. Çok da güzel oldu. Şimdi görevlere geri dönüyorum. Kaldığımız aşamada devam ediyoruz. Üçüncü aşama köprü. Ba bayağı bayağı yordu yoracaklar bizi. Korku yapıştır bakayım. O, bu ne lan? Di? Yok baba. Ben bunları hayatta indiremem. Of. Bitirici darbe geldi. Mişon? Krem? Ben güçlü görünüyor ya. Gitti. Of kritik. Pek. Daha çok güçlü ya. Di. Pek. Ren. Mişon. Korker. E köş artık. Of ne yaptı lan öyle? Abi bunlar beni var ya. Bitirdi beni bitirdi. Giremedim ya. Çok zor. Evet gezecek. zorluyorlar beni ya. Önce şu ikisini indirmem lazım. Yanıltı. Ölmüyor lan, ölmüyor. Ölmeyen karakter yapmışlar arkadaş. Zorlaya zorlaya Dördüncü aşama Amonyak Ver amonyak Durumlar ne alemde tamamdır. son aşama bayağı zorlaştıracak. Uğraştıracak beni. Oh boss var burada da ya. Penaltı yok. Gider. Onu da indirebilseydim. Al sen yap indireceğim ben seni. Koruma ateşi. Ben kime koruma ateşi lan? Hayırdır? Şerefsiz ya. Takımımı darma duman et. Ver ver ver ver ver her şeyi ver. Lan diye bir karakter geldi. Tamam yeter lan o kadar yeter abartmayalım. Kasabaya git. Üretim hatası. Yap. Evet bitti. Bundan mecbur üretiyorum. Kapasite kaç? 40. Tamam yeter. Evet burada yapacak bir şey kalmadı. Bir sonraki e, şeyde aşama 4'ten devam edeceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Bölmezsen kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.